उहाँले कोर टिम भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो बारे केही तपाईँहरूकोमा छान्ने अथवा त्यो उहाँले केही जवाब दिने अब उहाँले भन्नुभएको कोर टिम को भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँले पहिला दुईवटा स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको पाइयो मैले मेरो अडियो होइन नै भन्नु हो मैले बोलेको छैन नै भन्ने हो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्यौँ हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्दाखेरि हामी केन्द्रीय समितिका सबै उपस्थितहरूको अगाडि उहाँले मेरो अडियो नै होइन तपाईँहरूलाई त तपाईँ त मिडियाको मान्छे थाहा छ त्यस कारण त्यो मेरो अडियो होइन त्यस कारणले मेरो अडियो होइन भन्नुभयो अनि तपाईँले यसलाई कसैले मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो भनेर हामीले सोध्यौँ थिएन छैन मेरो होइन भन्नुभयो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मन्त्री बनाउने कुरामा अथवा केही पैसाको कुरामा या तपाईँले भन्नुभयो केही थियो सोधेँ छैन अरू कसैले मेरो नजिकका कसैले कसैले पनि तपाईँलाई भन्यो भने भन्नुभएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो र समितिसँगको प्रतिवेदनमा समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उहाँ सब प्रमाणहरूसहित हामीले सङ्कलन गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ उहाँले फेरि त्यो अडियो प्रकरणमा चाहिँ यदि त्यो मलाई फसायो भने म चाहिँ नाम लिइदिन्छु भनेर भन्नुभएको अनि फेरि त्यससँगै अर्को अडियोमा पनि त्यो अडियो चाहिँ त्यो कुराकानी उहाँको भएको भन्ने यथेष्ट ठाउँहरू देखिन्छ र कोर टिम भनेको को के हो भन्नुहोस् भनिरहँदाखेरि म जसलाई पनि भन्न सक्छु पार्टीले मलाई सेभ गरेन भने म जसलाई पनि भन्न सक्छु भन्ने किसिमको भनाइको चाहिँ हामीले रेकर्ड नै राखेका छौँ अन रेकर्ड छ त्यो त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न कुरा एकदम फेरि रहने परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो म उहाँलाई लाग्यो उहाँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीले पटक पटक सोध्यौँ समितिले सोध्यो त्यस्तो कुनै चिज छैन भनेर भन्ने सो मैले आफैले पनि उहाँलाई दोस्रो दिन कल गरेर सोधेको थिएँ र मैले उहाँलाई सोधेँ भनेको पनि थिएँ मैले आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँसँगको मेरो कुराकानी आम सर्वसाधारणको लागि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले मैले मेरो अडियो नै होइन मैले भेटेकै छैन भन्नुभयो विभिन्न सोध्यो तपाईँले म मै गएँ भने कसलाई गरिदिन्छु भन्नुभयो होइन छैन अरूले लेखेको मेरोले सोकेले गरेको मैले किन फेरि जो जुन व्यक्तिले आरोप लगायो फेरि किन तपाईँको आफ्नो स्वकीय सचिव मार्फत भाइ भनेर कुरा गर्नु भनेको त्यो बचाइदिन्छ कि भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहाराको लागि गरेर चिज भन्नु जे होस् समितिले जुन अनुशासन समितिले यथेष्ट हामीलाई बुझाएका डकुमेन्ट प्रमाण यी सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो निष्कर्षमा पुगिएको हो त्यस्तो भन्नु भन्नुभएको छैन तर म डुबेँ भने चाहिँ भन्छु भन्नुभएको छ अब त्यो कुनै कुन मानसिकतामा भन्नुभएको हो त्यो पनि अब हामीले भन्न बाँकी छ तर हामीले यो निर्णय गर्दाखेरि सबै संस केन्द्रीय समितिमा उहाँले दिनुभएको बयान यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै यो निर्णय गरेको उहाँले म अदालत गएको छु मलाई अदालतले चिट दिन्छ त्यति बेलासम्म पार्टीले मलाई होला वा केही गर्दैन होला आशा अहिले तपाईँले हार्ड एन्ड फास्ट डिसिसन गर्नुभयो होइन नि अदालतले निर्णय गर्यो भने त रिन्स्टेट गर्न पाइन्छ नि त अदालतको निर्णय पार्टीले गर्ने निर्णय भनेको प्राप्त एउटा समिति हुन्छ पार्टीको प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियामा त्यो कोही एउटा अमुक व्यक्तिसँग मन्त्री बन्नका लागि मलाई पैसा चाहियो भनिएको छ हाम्रो पार्टीको विधानमा जिरो जिरो टलरेन्स हो त्यो लेनदेन भएको कुरा त देखिएको अहिलेसम्म छैन तर पैसा मागेको कुरा उहाँले बोल्नुभएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने थियो नि हाम्रो फाइन्डिङ हाम्रो फाइन्डिङ त्यो आवाज उहाँको हो त्यो कुराकानी उहाँले गर्नुभएको हो त्यो कुराकानीमा पैसा मागिएको छ एउटा सांसदले एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले त्यसरी माग्नु नै हाम्रो विधानअनुसार र हामी जुन सिद्धान्तमा लिएर अगाडि बढ बसेका छौँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको लिएर बसेका छौँ हाम्रो लागि त्यो कारवाही गर्न त्यो यथेष्ट कारण हो तर भोलि उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्यो भने त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू त अगाडि गरिहाल्ला त्यसपछि त त्यो त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू छ तर अहिले चाहिँ यसरी कुनै अमुक मान्छेसँग मन्त्री बन् जब मन्त्री बन्ने न उहाँ मन्त्री बन्ने लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो न उहाँलाई हामीले मन्त्री बनायौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हाम्रो थियो न त्यो अडियो प्रकरणमा फलानुलाई बनाउनु हुँदैन भनेका मान्छे बरु उहाँले बनाउनु हुँदैन भन्नुभएको मान्छे ओसीमा कार्की त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभयो भनेपछि उहाँ काहीँ लिङ्कमै हुनुहुन्न मलाई मलाई थाहै छैन स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालय हामीले पाएनौँ भन्नुभयो मलाई थाहै छैन भनौँ न त्यो कुनै जानकारी नै छैन उहाँलाई जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीसँग थियो त्यस कारणले त्यसको खास तारतम्य नै छैन त्यस कारणले त्यो सिङ्क नै हामीलाई के थाहा पाउनु थियो भने उहाँले भनेका कुराहरू अलिकति एकदमै चेन्ज भएको हो पनि मैले बोलेकै होइन पनि भन्नुभएको छ र मलाई मलाई मलाई फसायो भने त म सिध्याइदिन्छु भन्नुभएको छ फेरि मलाई बचाइदेऊ भनेर पनि भन्नुभएको छ यो त अब आम मान्छेले नै ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी त्यो उहाँकै हो भन्ने भयो यदि उहाँले मैले कुराकानी गरेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न गर्ने किसिमको इभिडेन्स हामीसँग नभएको भए चाहिँ हामीले के भन्थ्यो फरेन्सिक ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो होला त्यसपछि मात्र कारवाहीको अगाडि उठाउनु पर्थ्यो होला पार्टीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो प्राप्त प्रमाणका आधारमा कि उहाँ र अर्को अमुक व्यक्तिका बिच कुराकानी भएको छ त्यो कुराकानीमा भएको कन्टेन्ट के भने मन्त्री बनाइदिने कुरामा पैसाको कुराकानी भएको छ लेनदेनका कुराकानी भएका छन् लेनदेन भएको काहीँ देखिएको गरेको छैन तर हामीलाई लेनदेन हुनु नहुनुसँग पार्टीलाई सरकार रहँदैन एउटा व्यक्तिले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले एउटा नयाँ जसको जुन व्यतिथिको विरोध गर्दै हामी आयौँ त्यसमा एउटा लेनदेनको कुरा गरिरहेको र त्यो आवाज उहाँको भएको फाइन्डिङ भइसकेपछि त हामीले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नै पर्थ्यो हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा नै त्यही हो हामी यदि अरू राजनीतिक दल जस्तो त्यत्रो काण्डहरूमा पनि पार्टीले एक्सन नलिने भयो भने त राम्रो भएन त्यसो गरिदियो भने त सम्मानपूर्वक उहाँलाई अदालतले पठाइदिइसकेपछि त गर्न परिहाल्छ नि तर त्यो त्यो सुविधा त उहाँसँग छ उहाँलाई पुनरावेदनको सुविधा पनि छैन पार्टीभित्र पुनरावेदन पनि गर्नु होला त्यसपछि त अरू हामीले भनेका प्रक्रिया रोकिएला पार्टीभित्रै पनि पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले त्यो एउटा पुनरावेदन समिति पनि छ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ फेरि कुराकानी गर्न सकिन्छ फेरि विधानले के भन्छ भने पुनरावेदन समितिमा उहाँले पुनरावेदन गर्नुहुन्छ पुनरावेदन गरिसकेपछि उहाँलाई उहाँले दिनुभयो भन्नुभएको त्यो पुनरावेदनमा फेरि चित्त बुझ्यो भने सभापतिले फेरि उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था नभएका होइनन् अवसर छ त्यहाँ तर यो निर्णय चाहिँ समितिले चाहिँ दिएको प्रतिवेदन त्यसका प्रमाणहरू जसलाई चाहिँ हामीले अधिकार सम्पन्न निकायलाई दिन सक्ने गरी जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले माग्यो भने हामीले त उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो नि त त्यो दिन सक्ने गरी त्यसमा सघाउने गरी उहाँका आफन्त कोही रहेछन् भने जस्तो आरोप लगाए जस्तै कोही छन् कि कोर टिम भनेको के हो भन्ने कुरो अब कोर टिम नै मैले बुझेको छैन पार्टी स्थापनाको कोर टिम भनेको हो कि मेरो सचिवालय भनेको हो कि त्यो नै अब स्पष्ट नै छैन उहाँले होइन यतिका धेरै सदस्यहरूको बिचमा नै होइन होइन छैन मेरो मेरो आवाजै होइन भनेर भन्नुभयो तर उहाँले त्यो चाहिँ नि मलाई नगरिदिनुहोस् मलाई सिद्ध्याउनु भयो भने भन्ने मतलब यावत यो कुराहरू भनेको हुनाले किन नगर्ने तथ्यसहित आयो भने कारवाही नगरे भन्ने कुरै आउँदैन तर उहाँले नाम लिने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने त भएन किनकि उहाँले मलाई एक लेभलले बार्गेनिङ पोइन्टमा आइपुग्नु भएको छ मैले त्यो तपाईँहरूलाई सुनाउनु हुँदैन म आफूले त्यसलाई हेरेको छु बार्गेनिङ म सकिएँ भने म छोड्दिनँ पकल्ला भन्ने मैले नाम लिएको छैन क्या जल्ला भन्ने पनि हुन्छ भन्ने लेभलमा कुरा आइसकेपछि त जसको नाम लिइदिनु भयो उहाँले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने कोही पनि मान्छे जोसुकै होस् हामी त अख्तियारलाई सहयोग गर्छौँ अझै हेरिदिनु भनिरहेको छौँ नि हामीले त अख्तियारलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ जो कोही चिर किन कारवाही नगर्ने भन्ने त हुँदै हो तपाईँ भन्नुहोस् न यदि पार्टीले बचाउन चाहेको भए पैसाको लेनदेन भएको त कुरा छैन कुरा नै भएको हो नि कुरा नै भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीका हकमा हो भने अहिले अभ्यास मैले सुनेको छैन यसरी तर हामी त त्यसलाई टलरेट गर्दैनौँ नि त्यसले गर्दाखेरि अरू जेसुकै भए पनि उहाँले कसै अब उहाँले मन लाग्दै मैले मैले मलाई सभापतिले नाम माग्दै भनिदिनु होला अरे अब त्यसलाई कतिपय साथीहरूलाई मिडियाको साथीहरूलाई त गजब त्यति भनिदियो त गज्जब हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्ला अब त्यसको आधारमा त म भन्नु गर्न नसकुला अरू जो कोही अमुक कसैको नाम यसै गरी जसरी उहाँलाई कारवाही गर्नुका पछाडि हामीसँग प्रमाणहरू छन् त्यसै गरी प्रमाणसहित उहाँ आउनुभयो भने जो कोही भए पनि पार्टीले आफ्नो ढङ्गको कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ सोसियल मिडियामा त व्यक्तिहरूको तस्बिर सहित नामावली आइसकेको छ त्यसको विषयमा चाहिँ विज्ञप्तिमा किन खण्डन गर्नुभयो सोसियल मिडियामा आएको कुरालाई त हामीले कसै स्कोर टिम भनेको स्कोर टिम भनेकै के हो थाहा छैन उहाँले नै भन्नुभएको छैन यो भनेर मलाई कारवाही गऱ्यो भने म भनिदिन्छु कसलाई भन्ने हो म म डुबाइदिन्छु भनेपछि अब मैले कसलाई उहाँले डुबाउनुहुन्छ त्यसपछि भन्नु पऱ्यो नि त पार्टीको तर्फबाट मात्र होइन हाम्रो सम्बन्धित निकाय पार्टीको तर्फबाट छानबिन गर्ने ठाउँ किन रह्यो भएन भने केलाई कोर्थ्यौँ भन्ने अब पार्टी सुरु हुँदाखेरिका केन्द्रीय सदस्यहरू कोर्टिम हुन् कि अब पछि मन्त्री भइसकेका कोर्टी म कोटीमै को मलाई थाहा हुन सकेन उहाँलाई भन्नुहोस् न भन्नुहोस् भन्नुहोस् न भन्नुहोस् मलाई हिँड दिनुभएपछि कहाँबाट सुरु गर्ने त्यही भएर हामीले अख्तियार लगायतका निकायलाई भनेका छौँ कि कसलाई छानबिन गर्नुपर्ने गर्नुहोस् हामी पुरै सघाउँछौँ भनेर हामीले भन्नुको विकल्पै भएन तपाईँहरूले भन्नुहोस् न को माथि शङ्का गरेर सुरु गर्ने मैले एउटा सानो प्रश्न जस्तो उहाँले यहाँमा के भन्नुभएको थियो भने पहिला चाहिँ मेरो अडियो हुँदै होइन भन्नुभयो त्यसपछि जनवरीको अडियो किन अहिले सार्वजनिक गरियो भनेर त्यो विरोधावास कुरा गर्नुभयो तपाईँसँग कुरा गर्दा उहाँको त्यस्तो आएको थियो मसँग गर्नु भएन तर समितिसँग चाहिँ त्यस्तै कुराहरू आयो भने म त त्यसमा स्वीकार गर्ने गरिएको कुरा असाध्यै धेरै देखियो कि त्यो कुरा भएको देखियो अरूहरू अरूहरू पनि त सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय पनि हेर्नुहोस् न त्यो चाहिँ अब अब लेम्यानले पनि हो भन्ने किसिमको गयो अब पोलिटिक्समा हामी जान सक्थ्यौँ त्यो एक्सेप्ट गरेको चाहिँ अब उहाँले नै एक्सेप्ट गरेको चिज नै हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त त्यसमा जानुपर्ने कुरा आएन त्यसले गर्दा को होला भन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले कसलाई भन्नुपर्ने हो म त्यसलाई भन्छु नि मलाई जसले अप्ठ्यारो पार्छ मलाई कसलाई त्यो त मेरो हातमा छ नि म डुबेँ भने पार्टी नै डुबाइदिन्छु लेभलको पनि छ कुराहरू होइन त्यस्तो ख छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हामी ओपन छौँ जसलाई पनि कोही एउटा कुरा याद गर्नुहोस् जोसुकै होस् प्रमाण चाहिँ पुग्नु पऱ्यो यतिकै गरिएकोलाई यो चाहिँ चरित्र हत्या भनिन्छ त्यो चरित्र हत्याको जवाफ एक ढङ्गले हामीले दिनैपर्ने हुन्छ अब हामी यति धेरै आक्रमणमा परेका छौँ कि कहिलेकाहीँ लाग्छ अब यति कतिपय चिजलाई चलाएर पनि कति चलाइरहने कतिवटा चिजमा चलिरहने निर्वाचनको उसमा छौँ त्यसले गर्दा हो तर उहाँले नाम लिनुभयो भने भन्दैमा फेरि त्यो नाम लिएर भएन जसरी उहाँको हामीले उहाँले इन्कार गर्नुभएको भए र उहाँले इन्कार गरे गर्दा गर्दै मेरो अडियो होइन अडियो होइन भनेको भए हामीलाई हो जस्तो लागेर पो हामीले के गर्न सक्थ्यौँ र हामीले उहाँलाई निष्कासन गर्न पनि मिल्दैन थियो किन प्रमाणित त कसैले गरिदिनु पऱ्यो नि तर त्यो उहाँले बोलेको हो भन्ने कुरा प्रशस्त आधारहरू भेटिसकेपछि त हामीलाई त हामीले यति मात्र हेऱ्यौँ कि पार्टीले यति हेऱ्यो कि यो अडियो उहाँको हो कि होइन किनभने त्यो अडियोमा भनिएका कन्टेन्टमा त प्रब्लम थियो नि त त्यो प्रब्लम भएको हुनाले हामीले यो निर्णय गरेका यो सुन्दै गर्दा म मैले प्रकाश सोध्दै गर्दा नबुझेको तपाईँहरूसँग सम्भवतः यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुन अगाडि अनुशासन समितिको बैठक तपाईँ लगायत र सांसद सांसद पनि बस्नु भएको थियो छैन म बसेको छैन म बसेको छैन अघि अघिल्लो दिन चाहिँ उहाँले स्वीकार्नुभयो र आज चाहिँ नस्वीकार्नु भएको हो भन्ने कुरा हो कि कस्तो फाइन्डिङ हो यो तपाईँहरूसँग चाहिँ अहिले उहाँले स्वीकार्नु भएन भन्ने जस्तो बुझेँ मैले तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँको बैठकमा चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँ शुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएन यो मेरो होइन भनेर भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो फेरि हिजोको समितिको बैठकमा हो भन्नुभयो उहाँले भनेर तपाईँ भन्ने हुन्छ यो अलिक विरादावासपूर्ण अलिकति मजाले उहाँले उहाँले एकदमै परिवर्तन गरिरहनु भएको छ नि त पहिले हो भन्नुभएको छ मिडियालाई पनि तपाईँले आफै भन्नुहोस् न त मेरो आवाज होइन भनेर भनेर तपाईँले नै छाप्नु भएको छ छानेर तर अघि भर्खरै के भन्नु भन्नु तपाईँबाटै मैले थाहा पाएँ कि जनवरीमा कुरा भयो भनेपछि यसले त उहाँले उहाँको कुरा हो भन्ने त प्रमाणित भयो उहाँलाई पटक पटक बोल्न दिएको होइन पटक पटक बोल्न दिइयो नि त त्यसपछि न फाइन्डिङ गर्ने हो र त्यसको इभिडियन्स हामीसँग छ उहाँको चाहिँ नि अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको र त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ अब पार्टीले मलाई निर्णय नगरिदियोस् खारेज नगरिदियोस् गरिदियो भने त म देखाइदिन्छु म पनि जसको नाम लिनुपर्ने भन्ने लेभलमा पुगिसकेपछि त एउटा त्यो हो भन्दा अप्ठ्यारो भएन हामीले त्यो पत्ता लगाउन तपाईँहरूले नै थाहा भन्ने अहिले भर्खरै भनिहाल्नु यस्तै अलिकति भएको कुरा र हो चाहिँ के भन्ने कुरा पत्ता लगाउन त्यसका त एउटा कडीहरू हुन्छ नि थाहा हुन्छ नि त र त्यसका लागि अब अधिकार प्राप्त निकायलाई हामीले दिन सक्ने प्रमाणहरू सहित सङ्कलन गरिसकेपछि त पार्टीले अनुशासन समितिले त एउटा निर्णय पुगमा पुग्छ नि त त्यो निर्णयमा पुगेको स्पष्ट प्लिज एउटा सफलता पनि हात पार्नु बिचमा केही समस्याबाट एउटा सांसद पद दिनु त्यसपछि अहिले तपाईँहरू लागिराख्नु भएको थियो तर यतिकै बिचमा एउटा सांसद एउटा व्यक्ति परिवर्तन गर्छु भनेर आएको युवाको कुरा उठाउँछु भनेर आएको एउटा व्यक्ति नै छ सात महिनामा यति भ्रष्ट भइसक्यो ल मन्त्रीमण्डलको लागि दुई करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गर्न सक्ने क्षमताको हिम्मतको भन्छ क्या भनेको पुराना भन्दा बढी जित्न सक्ने अवस्थाको बनाउनु भयो कि बन्यो तपाईँको त्यसमा कति गल्ती छ तपाईँको टिमको कति गल्ती छ त्यस्ता सांसद उत्पादन गर्न के भन्नुहुन्छ अलिकति यसलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दैन यस्तो छ समाजको स्वरूप जस्तो थियो त्यस बिचमा हामी आइपुगेका हौँ हामी आएपछि यो समाज यस्तो भएको त होइन नि समाजले समाज एउटा ढङ्गमा चलिरहेकै थियो त्यस बिचमा हामी पनि उदय भयौँ त्यसले गर्दा हामीसँग जोडिएका साथीहरू अहिले जोडिएका कयौँ साथीहरू भर्खर जोडिएका हामी साथी छौँ हामी यसलाई पार्टी जोडिनुभन्दा अगाडि दुई महिना चार महिना पाँच महिना छ महिना नौ महिना अगाडि चिन्दा पनि चिन्दैन थियौँ आफआफ्नो एउटा प्रोफाइल बनाएर आउनुभएको छ एकअर्कालाई चिन्न समय लाग्छ हो नयाँ हो तर काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै एउटा जिन्दगीको एउटा फेज पार गर्दै यहाँ आएका हुने त्यो फेज पार गर्ने क्रममा कुन इमान्दारिता कुन नैतिकता कुन इमानका साथमा यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले हेर्ने के भने एउटा मान्छे अब भर्खरै चिनिएको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा चाहिँ हुँदैन राजनीतिक दलहरूमा पुरानो राजनीतिक दलहरू लामो समय गरिसकेका साथीहरू त कयौँ वर्षपछि भ्रष्ट भएर देखिन्छन् भने भर्खरै अभ्यास गर्दाखेरि को साथीहरूले कुन नियतले अथवा अलिकति प्रभोग पनि उहाँलाई पनि त प्रभोग गरिएको छ कि हुनसक्छ पार्टीले उहाँ प्रभोग हुनुभयो भनेर त हेर्दैन उहाँलाई विचारा त भन्दैन तर उहाँलाई ट्र्याकमा पो पारिएको छ कि त्यो त भोलि उहाँले कानुन कानुनी उपचार खोज्नु होला नि त्यसले गर्दा पार्टीमा यो तिमीहरूको पार्टीमा यो आयो पुरानै भयो भन्न चाहिँ अलिकति अन्यायपूर्ण हुन्छ होला किनभने पुरानो पार्टीले तपाईँले त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि कयौँ अडियो टेपहरू अडियो टेप किन नि भिडियो टेपै हामीले यदि यतिजनाको लडाएको त यतिजना थियो सङ्ख्या नै ढाँट्दियो भनेर गल गल गल हाँसेको त भिडियो अडियो छ भिडियो बाकाइदा छ नि कुन पार्टीले कारवाही गरेर होइन कयौँ अडियो टेपहरू छ कहिले कारवाही गरेर सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यति छिटो आवर गनेर हामीले कारवाही गरेका छौँ भनेपछि यसलाई त अप्रिसिएट गर्नुपर्ने विषय हो कि जस्तो मलाई लाग्छ नयाँ भएका कारणले यो भयो तपाईँहरूले अर्को साइडबाट के गर्नु नयाँ पनि त्यस्तै भन्ने भाष्य चाहिँ मन लाग्यो भने भन्न पाइयो कहिलेकाहीँ मिडिया पनि नेरेटिभ बनाउनतिर लाग्ने कन्डिसनमा चाहिँ नि त्यो पनि काम लाग्यो नयाँ पनि खानेतिर लाग्यो भन्नेतिर तर फियर आँखाले हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा पार्टी त यो हेर्नुहोस् त प्रमाणित भएको छैन अडियो बाहिर आयो आउने बित्तिकै ठाउँको ठाउँ कारवाही गरेर अगाडि बढाएर खारेज गरेर अर्को सांसद त्यसको ठाउँमा पठायो एकपटक यो आँखाले हेरियो भने त हामीलाई त तारिफ गर्नुपर्ने हामीलाई त गजब गऱ्यो यसले लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको लागि हेरेर चाहिँ नि कुनै पनि पार्टीको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हो नि तर नेरेटिभ बिल्ड गर्ने मिडिया सोसियल मिडिया भएको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हामीले तारिफ यो कुराको पाउँदैनौँ होला उहाँले नदेखेको नभनेको शङ्का गरेको कोर टिमको खोजी नै बढी गर्ला मिडियाले सम्भवतः किनभने मैले अघि भनिहालेँ अलिकति नायडे बिल्डिङमा हामी छौँ नि त हाम्रो सोसाइटी त्यसरी गरिरहेको छ राइट रङ पछि होला तर मलाई लाग्छ हामीमाथि न्याय पनि कहिलेकाहीँ त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ नि एउटा तपाईँ सम्झि हेर्नुहोस् न एउटा लामो समयको पर्खाइपछि एउटा पोलिटिकल फोर्स आउँछ जसले रगतको एउटा थोपो पनि नचुवाइकन चाहिँ एउटा क्रान्ति गरेको छ यस्तो क्रान्ति गरेको छ जहाँ मान्छेहरू हातमा फुल र ओठमा मुस्कान लिएर हिँडेका छन् त्यसरी कसैलाई दुःख नदिइकन एउटा विचार बोकेर नयाँ प्रोफेसनल्सहरू विभिन्न क्षेत्रका आएका मान्छेहरूले पार्टी बनाएका छन् ती पुरानै जस्ता भएकै होइनन् नि पुराना जस्ता भएको त लुकाउँथ्यो सेप थियो खोइ त अडियो प्रकरण खुल्लम खुल्ला भएको दलको के गर्यो त पार्टीले गर्यो त के यस अर्थमा हामी यो प्रकरणमा धन्यवादका पात्र छौँ बरु हाम्रा ढाका कुमार श्रेष्ठ हाम्रा सांसद उहाँलाई चाहिँ यसले अझ बढी बोल दिए हुन्थ्यो यो मान्छे कसैको नाम लेखाइदिए हुन्थ्यो अझ उस्तै पऱ्यो यो पार्टी सभापतिलाई नै भनिदिए हुन्थ्यो उसकै परिवारकै नाम भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रभोग गर्ने किसिमका चिजहरू देख्दा मलाई अलिकति दुःख लाग्छ यत्रो ठुलो अभ्यास यत्रो ठुलो कदम नयाँ पार्टीको टाउकोमा यत्रो ठुलो बोझ छ यिनीहरूले कसरी गरेका होलान् भन्दा पनि यिनीहरूलाई कहाँ सक्नु पाइन्छ भन्ने किसिमको नेगेटिभ बिल्ड भयो भने यो पुस्ताईमाथि एउटा अन्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब म अलिकति हार्ड लाइनमा बोल्यो भने फेरि प्रतिशोध राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रतिशोध चाहिँ राम्रो हुँदैन एउटा संस्थाको लागि चाहे मैले केही तितो कुरा कुनै बोलेको रहेछु भने पनि सञ्चार क्षेत्रले त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा नलियोस् र मैले पनि एउटा राजनीति गरिरहेको मान्छे भएका हुनाले ओहो मलाई फलानु मिडियाले यसो गरेको थियो भनेर प्रतिशोधको रूपमा मेरो लागि त एउटा फेज क्रस भएपछि भयो त्यो इस्यु त्यो इभेन्ट सकियो मिडियाले पनि त्यति न्याय गरिदियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु त्यसले मलाई बाह्र भयो भने त जिन्दगीभरि यसलाई छोडिदिन नभन्दै पुग्छ मलाई